sizlarni olyapman ovozimiz o'zi gapirmay turing podkast ruxsatingiz bormi meni ovozimni yozdirishga siz gapirmay turing man ruxsatingiz bormi meni ovozimni o'zdirishga aka siz kodex to'qson to'qqizinchi moddasi mayli mayli mayli man rozi murojaat yuzasidan sizni man hozir o'zimni biladigan ishimni qilyapman oka man лично yomonlik ish qilayotganim yo'q kim chaqirsalar общем oxirgi payt deyarli hamma san'atkorlar birin ketin sudlanmoqda aziz vatandoshlar sanjay o'zbekistonda bir necha hit qo'shiqlar yaratgan, O'zbekistonda xizmat qilib yurgan qo'shiqchi sudlanmoqda. Bunga sabab Shohjahon Jo'rayev yoki Sherali Jo'rayev oilasi. Aziz vatandoshlar, video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib, bilib olasizlar. Bu video kengroq tarqalishi uchun e, hamma ko'rishligi uchun sizdan atiga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Ha ha, oddiygina bir dona like. Kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Videoni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Zaynonda Maxmadi kanaldasiz. Qisqa va lo'nda qilaman. Bu kanalga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zingiz obuna bo'ling, afsuslanmaysiz. Aziz yurtdoshlar, demak, mavzuga o'tamiz. Mavzu e, Sanjay qamalmoqda. Sanjay kim? E, Sanjay e, esingizda bo'lsa, bir necha yil oldin Karvon qo'shig'ini remix qilib, cover qilib kuylagan. Undan keyin yana qaysidir bitta qo'shig'ini Sherar Jo'rayev kuylab chiqqan edi. Shuncha yil o'tib, e, hamma narsadan keyin pulga to'ymas deymizmi <laughs> yoki bilmadim, prosta xolamaganmi Sherali Jo'rayevni e, sulolasi, ya'ni aytaylik sulolasi desam yolg'on bo'ladi. Shohjahon Jo'rayev asosiy rolda, sababi kichkina o'g'li e, Zohirshoh juda ham bir o'sha inson bizdan katta endi Sohirshoh juda ham tarbiyali, o'sha ko'p intervyularini ko'raman. Ajoyib boshqacha insonlik uchun bu inson menimcha hech aralashgani yo'q. Lekin o'sha Shohjahon Jo'rayev bilasizlar, PRni sevadigan san'atkor sudga berdi. Hozir bir video rolik bor. Undan keyin nima bo'lyapti, qanday yana yangi xabarlardan sizlarda boxabar qilaman. Marhamat. Пусть все знают, кто такие. Все. Санжар aka, Санжар aka, смотрите. Да. меня вот Зафар зовут, я намного младше. Так. Я так. тоже, вот, как вы, находился в Российской Федерации. Так. Э, уважение, все остальное мы это видим. Так. Да, я, э, первую очередь сізді берге бірнеше қонақ үшін шақырмадым я а тогда когда я с вами разговаривал да да да слушай слушай я вас никаким образом не хотел обидеть задеть нет я у меня к вам никаких претензий нет лично к вам и к вам окей с сізге pretenziyam yo'q man hozir mana bu odam bilan gaplashyapman sanjar aka смотрите keling shuni yozma ravishda bering bizlar ham murojaat хорошо yozib bering bo'ldi yozib beraman hozir hamma narsani yozib beraman hozir hamma narsani yozib beraman hamma наверное, я вас беру. Просто смотрите, Акаджан, чтобы мы у вас, во-первых, времени отнимали, ваши нервы. Ничего страшного. Никаким образом Ничего не страшного. Что бы ни делали, Аке, Ничего мы страшного. должны как-то просто Э, ясность в это дело внести bo'ldi gap yo'q man sizlarni eshitdim sizni ham zafar sizni ham eshitdim sizni ismingiz nima aka dilshodbek siz umar aka to'g'rimi umar aka sizlar mani hozir bu yerga chaqirganlaringiz sababi man karvon qo'shig'i так gulbadanmi qaysi ikkinchisi yo'q advokat karvon gulbadan atirgulim soch degan qo'shiqni e, avtorlik e, huquqlarini buzdingiz deb chaqirgansizlar e, hozir biza mana как intellektual mulk agentligi права intellektuальной собственности degan agentlik bor toshkentda mana shu chaqirishdi в общем man sherali jo'rayevni qo'shiqlarini aytganim uchun bular mani hozir e, chaqirib короче bu qo'shiqlarni boshqa aytmang degan e, fikrga kelishimni nima qilyapti shuning uchun man hozir hozir вот e, o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi direktori siz haq ketyapsiz aka aka kameraga siz qonunni buzib olyapsiz man qonunni sizlarni olmayapmanku sizlarni olyapman ovozimiz gapirmay turing ruxsatingiz bormi meni ovozimni e, yozdirishga e, ha siz gapirmay turing man ruxsatingiz bormi meni ovozimni o'zdirishga aka siz kodex to'qson to'qqizinchi moddasi mayli mayli mayli man rozi murojaat yuzasidan chaqirdim sizni man hozir o'zimni biladigan ishimni qilyapman aka man лично yomonlik ish qilayotganim yo'q kim chaqirsalar в общем в общем bu narsa tezroq tarqalsin hamma ko'rsin Garochi Sherali Jo'rayev oilasidan menimcha qilingan ish bu. O'sha Zokir Shoh и так далее. Ular Usmon Azim Azimga короче e, ayt Sanjar qo'shig'ini aytmadi. Любой shoir birovni agar eski 100 yil oldin aytilgan qo'shiqlarni man aytyapman, kechagi qo'shiq emas, kecha yozgan she'r bo'lsa ekan, e, u narsa uchun man masalan e, sudga bersa boshlansa. Shuncha yil internetda yotgan qo'shiq, hech kim eshitmagan, hech kim aytmagan qo'shiq eshitgan eshitgan bo'lishi mumkin o'sha eski e, yoshdagi o'sha yosh katta odamlar lekin e, shu paytgacha masalan shu qo'shiqlar yotgan internetda man shu narsani yangi qilib aytyapman man hozir mana shu agentlikka kelyapman manga bular aytyapti sani haqqing yo'q bu qo'shiqlarni aytishga deyapti birovni haqqi e, birovni qo'shig'ini tegishing mumkin emas deyapti unda shu joyini yozdiring qonun asosini aytaylik bu qo'shiq ayting ayting qonunda tak muallif tak vafotidan keyin 50 yil davomida tak uni asarga olmaysiz u vorislarga meros bo'lib qoladi xo'sh hali sherali jo'rayev hali she'r muallifi va hayot uni vakili uni vakili kaver degan nima degani ariza bilan murojaat qilyapti qarashib kaver degan nima degani kaver degan nima degani man qo'shiqni original qilib aytmayapman man uni yangi variantda yangi yo'l qilib aytyapman o'sha yangi yangi yo'lda aytish uchun rozilik so'radingizmi avtordan man usmon man asaringni o'zgartirib aytsam bo'ladi dedingiz shaxsan usmon azim bilan gaplashganman bu temada shaxsan o'zi bilan karvon masalasida gaplashganman bu birinchidan ikkinchidan любой qo'shiqda любой artist cover qilib aytyapti nimaga jahongir otajonov aytadi shohruxxon aytadi man aytsam chunki bu sherali jo'rayevni qo'shig'ida qolganlarni ishi yo'q короче bo'ldi mana shu narsa uchun keldim e, iloji boricha bu narsani tezroq tarqatinglar и короче в общем man shu yerda bu qo'shiqni boshqa aytmaydigan bo'lishim kerak man shu qo'shiqqa rozilik beryapman hammani oldida deyapman karvon gulbadan va atirgulim atirini soch degan qo'shiq boshqa man tomonidan ijro etilmaydi shu narsaga mana shu odamlar mani majbur qilyapti bugungi kunda haqiqatdan ham butun dunyoda kaver qilib ashula aytadi lekin o'zbekistonda hech qachon bir birini ko'rolmaydi bir birini podyashka qilolmaydi mana shu narsa bor yuz foiz bu narsani javobini beraman любой joyda qanaqa e, sharoitda bo'lsa ham aytgan gapimga javob beraman butun dunyoda kaver aytishga ruxsat bor lekin o'zbekistonga kelganda biza faqat cho'p olamizda chuqalaymiz bir birimizni orqamizda oyog'imizdan bolta uramiz hech qachon ko'karmaymiz shu uchun mayli man hozir man bular manga tushuntirish xat yozib ber deyaptilar qo'shib aytmaysan deb man hozir tushuntirish xatini yozaman bundan keyin mani aziz muxlislarim mandan hech qachon karvon qo'shig'ini gulbadan qo'shig'ini и hali chiqmagan hali chiqmagan qo'shiq atir gulim atiring soch degan qo'shiqni ham ular eshitib qolgan buni ham boshqa aytmaymiz так что o'zim qo'shiqlarim o'n sakkiz ming olam bittaga bitta и mingta o'zim zo'r qo'shiqlarim bor bular sherali jo'rayev oilasi bilan birga usmon azam oilasi bilan birga yostig'ini tagiga qo'yib qo'shiqlarni yotib u dunyoga olib ketsin o'zlari bilan man roziman shu narsaga bo'pti hammaga xayrli kun и yaxshi kayfiyat aka bo'ldimi bo'ldi все все man sizlarni man sizlarni syomka qilganim yo'q man shaxsan o'zimni fikrimni bildiraman hozir bu narsa internetda aynaladi O'zbekistonda bir necha xabar tarqatuvchi saytlarda xabar berishiga ko'ra, Sanje ustidan shikoyat hujjatlari sudga oshirildi. Uje tergovdan sudgacha chiqdi. E, bu albatta sud ishi hal qiladi. Lekin 100% shu narsani aniq ayta olamanki, ortiq Jo'rayev qo'shiqlaridan foydalana olmaydi. Xo'p, xabarlarga ko'ra Sanjay e, Atri Atirgulim, e, Karvon, undan tashqari yana bir necha qo'shiqlarini remix qilib e, insonlarga taqdim qilgan va bu qo'shiqlar orqali O'zbekistonda non topadi, ya'ni qaysi ma'noda to'yma-to'y qo'shiq aytib yuradi. Bu narsani ko'rgan va ko'ra olmagan Shohjahon Jo'rayev bu narsaga chek qo'yish maqsadida Sanjreyni qo'shiqlarida aytmasligini e, yozib yuboradi va mana holatni o'zingizlar ko'rib turibsiz. Siz ham o'zingiz fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin aynan Shohjahonga yoki Sanjreyga yoki umuman shu mavzuga kiruvchi san'atkorlarga. Sababi birinchi o'rinda videoni ko'rishadi va kommentda xalq qanday fikrda degan e, fikrga boradi. Har bitta inson va albatta sizlarning fikrlaringizni o'qib chiqadi. O'shaning uchun e, pomni fikringlarni yozib qoldirishlarni tavsiya qilaman. Shaxsan meni fikrim aytadigan bo'lsam, e, sudga bergani bekor bo'pti. Nima bo'lsa ham Sanje unaqa katta bang'illab ketgan san'atkor emas yoki bir trenddagi san'atkor emas. Tim bo'li u qo'shiqlar o'sha mana sekin-sekin esdan chiqib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan Sanje shu bilan oila baqiyapti shu remixlari bilan. I bu kulbadan Atirgul tamam. Biz bu qo'shiqlarni eshitsak faqatgina Sherar Jo'rayev esimizga keladi. Lekin bu degani Sherar Jo'rayevning o'zini shaxsiy qo'shig'i emas. Matn ham kimgadir tegishli, musiqa ham kimgadir tegishli. Buni sotib olib kuylagan xolos bastalar kuylagan xolos Sherar Jo'rayev. buni remix qilish nimaga ya'ni insonlarda asabiga tegdi hayronman. Bu remixdan keyin Sherali Jo'rayevning o'zini original qo'shiqlari ham yana ham eshitildi. Insonlar bundan bunga o'tib, ya'ni bu faqatgina insonga e, motivatsiya berdi. Sherali Jo'rayev bilaman, 7 yoshdan 70 yoshgacha biladigan inson, lekin hozir trendda emas, baribir ham nima bo'lganda ham ochiq gapiraman. Har bitta qo'shig'i hit bo'lmayapti. O'shaning uchun bilmadim bu qilgan ishi noto'g'ri deb o'ylayman chunki Sherar Jo'rayevni hamma yaxshi biladi e, juda ham bir yordamparvar haqiqatdan xalqsevar san'atkor deb bilamiz chunki videolarini ham ko'p ko'rganmiz o'shaning uchun albatta avvalambor hammani o'zini fikri bor hamma o'zini fikrini yozish huquqiga ega albatta yangi xabarlarga ko'ra hozir sizlarga svejiy ma'lumotlar bor. O'sha ma'lumotlarni birgalikda eshitamiz va albatta fikringizni yana bir bor kommentariyaga yozinglar. Bitta bo'lish shart emas fikringlar, ko'p-ko'p yozoringlar. E, Mardu maydon deydi-yu, marhamat. Xonanda Sanjay O'zbekiston xalq artisti Shiral Jo'rayevning Gulbadan, Karvon va Atirgulim Atringni soch nomli qo'shiqlarini muallifning ruxsatisiz ijro etgani uchun javobgarlikka tortilib, qonun oldida javob berishi mumkin. Ayni vaqtda ushbu masala bo'yicha hujjatlar sudga oshirilgan. Bu haqda Intellektual mulk agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, agentlikka Sanjay taxallusi bilan ijod qiluvchi xonanda Sanjar Jarbirdiyev Gulbadan, Adirgulum atringni soch, Karvon nomli qo'shiq va she'rlarni mualliflarining roziligisiz asar yaxlitligini buzgan holda ijro etgani sababli O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligiga ariza kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha, xonanda Sanjar Javberdiyev qo'shiq muallifi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda she'rlar muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan hech qanday rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan. Bu esa O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekiston xalq artisti Shiral Jo'rayev va muallif Usmon Azimovning ishonchli vakili sifatida xonanda Sanjar Javberdiyev mualliflik huquqi va e, turdosh huquqlarining to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qilishiga sabab bo'lgan. Ma'lumot o'rnida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarining to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonunining 18 moddasiga ko'ra asar qo'shiqining omma oldida ijro etish yoki undan boshqacha tarzda foydalanishda asarning o'ziga nomiga va muallifning ismi sharifi ko'rsatilishiga biron bir o'zgartirish kiritishga faqat muallifning roziligi bilan yo'l qo'yiladi aziz yurtdoshlar o'ylaymanki siz ham qaysidir ma'noda o'zingizga kerakli bilgini, ma'lumotni oldingiz degan etaman. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev bo'ldi. Rahmat.